Nachoma mafuta mimi kumpeleka yeye asubuhi kazini, kurudi anapanda dada nakutana na wajinga wanamtongoza, anakubali au si? Mm. Alivyoniona akaniambia, ndugu yangu Lama, usiondoke. Mm. Chumba ni nilichomemgia mimi si nyumba ya kwangu. Si nimemgia mimi mke, wa, mke wako. Mm. Alale humu, mm. shemeji yangu, na wewe unalala humu. Naenda kwenye maji chini ya magoti naongea. Naongea shida zangu zote. Mm. Nikimaliza nawataja majini. Mimi sio hivi hivi, mimi kuna mtu. Mm. Alikuwa anakuja mwanamke mzuri kweli kweli yani mm. baharini kule kama kuna kutaya pale mm. akija kagaongea na mtu zaidi mimi mm. lama yuko wapi anaongea na mimi mm. kwa hiyo ukimwona utamuogopa macho yake asilimia nyingi ukaa pale akija msichana anampointi anamuita kwenye pila anam, akimpointi vizuri anampeleka juu ya maji mengi mm. kashamvalisha pila mm. anamforce ampe mzigo mm. kwa hiyo kinachofuata nini ushamchukua mtu chini unamwambia nikakuogeleshe unafika juu unamchinjia kisa hata kugawa mapenzi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 nimefaidi. Ndio, ndio. Wakati ulivyozaliwa, wakati unaanza kujitambua, vipi hali ya maisha kwenye familia? Nashukuru Mungu ilikuwa alhamdulillah. Mm. Lakini alipotoka mzee mm. ndio kawa tatizo. Kabla ya mzee kutoka, mzee alikuwa ni nani anajishughulisha na nini? Mzee kwa jeshini. Jeshini. Mm. Twende moja kwa moja katika mkasa wetu sasa. Elimu yako na kila kitu hadi kufikia hapa. Elimu yangu? Mm. Nilisoma mpaka darasa la saba. Nika nilikuwa mtukutu mtukutu. Mm. Lakini nikaamua kuingia kwenye kwenye ufundi mm. wa mechanics. ndio, Lakini nashukuru Mungu naye akani akanibeba. ndio, Nikaujua. Mm. Fundi mzuri. Fundi mzuri. Sawa. Nilitoka kwenye ufundi nikajichanganya kwenye driving. Mm. Lakini sasa nikaja nikakutana na binti kipindi napita na vyombo na votesti. Mm. Kutana na binti akawa na akiniona hivi hivi hivi hivi. Tukawa marafiki. Mm. Mwisho wake tukatengeneza ujamaa. Mm. Ujamaa ule akaja kuvaa ujauzito. Mm. Baada ya kujifungua tukawa tunaishi nyumbani, nikamchukua kabisa nikawa naye nyumbani kabisa kwa bibi mkubwa mm. kama mke na mume, kama mke na mume kwa mama mm. tunaishi lala pika pakua mm. ila hapo ndoa bado, hapo bado mm -hmm. kwenda kwenda kwenda, bibi mkubwa kaniambia ah, wewe utakiwi kwenda huko kwao, nitaenda mimi mm. nibidi nimbebe sasa mimi yeye nimtupie kwa bibi mkubwa mm. wewe unafanya mambo afanye mambo yangu mm. bibi mkubwa kinachofuata nini, mimi ngoja nimforsie kazi kwa sababu sina mabosi mm. nikamputia kazi kwa Wahindi mm kunafika kazi kwa India kwa saa mbili. Mm. Ikafika hatua sasa saa mbili ninapitiliza saa tatu, saa nne. Mm. Nikaenda kugundua jambo siku. Mm. Kwamba huyu mtu sasa kashakuwa na mtu mwingine. Mm. Nitafanya sigombane naye mwache. Yaani ilikuwaje mazingira mpaka ukagundua kashakuwa na mtu mwingine? Mazingira kashakuwa na mtu mwingine maana kuna watu washanigea hisia. Mm. Wananiambia kuna mtu wako siku hizi akija hapa anashushwa na mtu mwingine. Sasa mimi si ni dereva. Mm. Alikuwa akishushwa mwembe anga kuna watu wanaonyesha mazingira. Mm. Mm ndio kilichotokea hiko na kweli kilichotokea mbele ndio hiko mm -hmm. dakika ya mwisho tukaja kushikana siku ya sikukuu ya Eid. mm -hmm. kwenda kazini nikamwambia mna kwenda kazini leo siku kupumzika nyumbani mm alikataa mm Ukao ugomvi mm siku ya pili ndio kuachana hiyo siku ambayo alikataa kwa hiyo ugomvi ulipotokea alienda kazini kwa lazima au kuondoka kazini alibaki analia tu mm. mwanzo mwisho analia tu analia tu hapo ukichunguza anachokililia nishajua, ushajua anacholilia eh, sio kazi, sio kazi. Wakati analia anasemaje? An aseme nini? Eh, asemi kazini nitafukuzwa ah, ah, kazi bosi ah, nini? Ajaongea swala hilo, yeye analia tu mm. nataka kwenda kwa dada yangu mm. bora niende kwa dada yangu, sio kesi mama mm. akaondoka na mwanangu ana mtoto ana miaka moja na nusu mm nikaja kumchukua mimi sehemu moja anaita huko na ndio huko. Kabla ya kuja kumchukua kwa alivondoka na mtoto alienda naye wapi? Alianza naye kwenda Buguruni. Buguruni ndio kwa dada yake wa kwanza. Mm. Dada yake wa pili yuko huko na nilio huko. Nini wanapochimbana wana, wana ni siminki hapa. Wapi? Hapa Kigamboni. Eh? Ah ah. Nini hapa wanapotengeneza siminki hapa wazo. Mm. Mivumoni. Mm. Mivumoni. Mm. Kwa hiyo alivyoenda Buguruni, alivyoondoka Buguruni mimi nikamfuata, mm. nikaongea naye vizuri, mm. dada yake akamshauri, mm. lakini yeye mwenyewe akawa bado na mimi haipo. Nika flash. Akatoka akaingia mpaka wapi mivumoni. Nikaenda mivumoni ndo nikamkuta mwanangu ana vipele sio vya kutosha. Mm. Na bajaji mpya nimeigawa na mtu nilipeleke Bagamoyo. Mm. Nilipofika pale mimi nikasema sawa, kwa sababu nimempoteza mwanangu situmie panic. Mm. Ngoja mm. niwe mpole. Ili nijue kwa lipo shemeji yangu nani, unikoswaji wa huko wengine mm. kuangalia angalia pale ndo huo muda nakwambia nimetulia mtu nakuta ana, kifuniko kifuniko cha chibuku si unajua chibuku zile mm. mtu anamimina kwenye chibuku jioni anamgia mtoto mtoto wako eh amna mtu ananijua mm. mtoto anabimbeleza bimbeleza kutembea ah hajui kama wewe ni baba mtoto ah, amna mtu ananijua mm. nikamwambiaje jamani mbona shemeji huyu mtoto kiasi kumnamgia chibuku mm ah, si nini unaleta nini hapa? Nikamwambia hata nitachokeleta siweze kukuletea wewe, nitamletea mama watoto wangu. Hapo ndo wakajua sasa huyu kumbe baba ah, mtoto. Ah, kumbe baba mtoto. Pale ndugu yangu nikaenda kupigwa kipigo. Ukapigwa? Nilipigwa kipigo. Yaani Kisa nilipigwa kipigo. Kisa? Kisa. Si wasukuma tayari washachukua mzigo. Kule nilifika nisikapata wageni wapya. Ah, kwa hiyo kuonekana huyu kumbe hajafuatilia vipindi tena huyo. Ah, kwa hiyo unafika unajua mama watoto wako atanibeba vizuri. Sasa kilichotokea pale sasa. Kumbe kuna baba mwingine. Kuna baba mwingine. Baada kutokea pale kwa sababu siko nimeenda na baba yeye mpya, mm. ningaipa kiuani mimi nikafanya mambo yangu nikamwambia jamani, nipigeni kesi ondo. Siondoe kama kufa nitakufia basi asubuhi nitaondoka. Mm. Akarudi shembe yani yule alomoa dada yake mmewe. Mm. Akaniambia mimi sana nijue nishendaga tipu kwa kwanza. Mm. Alivyoniona akaniambia ndugu yangu Lama usiondoke mm. chumba ni nilichomemgea mimi si nyumba ya kwangu si nimemgea mimi mke, wa, mke wako mm. alale humu mm. shemeji yangu na unalala humu mm. Kwa nini nilala mule na mke mkeo alilala mule mule mule mule na mimi nikalala au jamaa wengine walokupiga washaondoka asubuhi mimi naomba msamaha mm. bwana samahani bwana dada mtu anapiga simu kwa bibi mkubwa Temeke mm. bwana mwanao kaja kufanya fujo bwana Mhm. mm mimi sekunde kadhaa nilinyosha bajaji sijaipeleka kwa Bagamoyo nilirudi Mm. nirudi wapi Temeke mm. nilipita njia Bungo hii faster kurudi mm. Mpuga anambia sikumbe kufanya fanya nikamwambia mama angalia mbaba yako anazopigwa mimi akaniambia nimekwambia Lama achana naye mwanamke hiyo ndio trip tunaenda kumchukua nani mtoto mm. mama akaniambia je Lama usifanye lolote nenda kumchukua mjukuu wa mjukuu wangu na usikanyage te kule nisikusikia umekanyaga kule mm. akamchukua mjukuu wake Mkaenda wote sasa? kwa ah, Mimi sijaenda. Yeye mama alimfuata mtoto mwenyewe. Mama akaenda peke yake, kamchukua mjukuu wake, kagawa nguo, kaambia wakini nazo. Namtaka mm. mjukuu. Ndio kama toka mwaka mmoja na nusu hadi leo mtoto hajawahi kuvaa chupi ya mama. Mm. Toka mwaka mmoja na nusu kamzaa mwenyewe. Mm. Nguo yake mama yake hajawahi kuvaa. Mm. Ya mtoto. Yaani mama kutoka kumletea mtoto zawadi tu. Mm. Mwanangu mimi yuko mpaka Dar es Salaam na anafika. Hajavaa nguo ya mama yake. Juzi kati hapa nilienda nyumbani Temeke kumsa, kumsalimia bibi mkubwa mm. ananiambia mzee mwenzako kanileta namba ya simu, nikamwambia nampa simu Sajida nao. yani mama watoto sasa. Eh, ndo kaleta namba simu kwa mama sasa. Mm. Ndani ya miaka mingapi katika hiyo? Karibu miaka minne hiyo. Mli mliachana rasmi mwaka gani? Tumeachana tumeachana tumeachana 2016. Hii ni miaka sita sasa hivi. Ndo sasa katika juzi juzi ndo kapeleka namba ya simu kwa bibi mkubwa. Mm. Bwana eh, mwenzako kaleta namba ya simu. Mm. Nikamwambia sina shida nayo ya nini? mm. unataka kunikumbusha kidonda mm. cha nini ninasema kunikumbusha kidonda mm. hakina faida kwangu mwanangu namuona na mimi na maisha yangu mengine nifanyeje sasa lakini nashukuru Mungu alhamdulillah nilikuwa dereva fundi lakini sasa hivi niko baharini nimekuwa mvuvi baharia diver mm. maana manaoza wananipenda naendesha boti mm. niko baharini pwani kawi bichi kwa hiyo ulipo ulipoachana naye hiyo siku ambayo umepigwa ukarudi nyumbani ukatoka chombo cha watu kipya kile kupeleka Bagamoyo ukapeleka Bagamoyo. Nikapeleka. Ulivorudi nikapanda daladala. Mm. Mm. Maisha yakaendeleaje baada ya pale? Nikawa roho yangu inauma nikaamua kuchukua akili moja. Mm. Nilitaka hadi kujinyonga. Ulitaka hadi kujinyonga. Nikafika tu nikaamua kuondoka tangu Morogoro. Mm. Nikaenda kumuzika Morogoro miaka hii. Mm. Miwili. Morogoro kwa nani? Kwa mzee. Ah, nyumbani kwenu kabisa. Alipofia mzee. Ndio. E, alipofia mzee alipojenga mji mm. Tukina Tangani wanavyoitwa. Mm. Nikavumilia nikakanda na miaka miwili nikarudi zangu hapa. Ndani miaka miwili. Ulikuwa unafanya nini ndani ya miaka miwili? Nalima, na ngolea mpunga. Mm. Napiga jembe, nitafanya kazi gani wakati kule natengeza majenereta sometime ya watu ya ghafla ghafla tu. Mm. Natengeza majenereta. Bajaji imeharibika, mm. natengenezea. Nilivyokaa nikavumilia ngona ah, sasa tipu hii Rudi wapi nyumbani? Mm. Nimerudi nyumbani nimeangalia akili nyingine mpya ngafikiria wapi ngoja niingie tangu baharini. Nashukuru naishi baharini napata riziki yangu. Mm. Ya kutosha tu. Wakati unaamua sasa kuingia baharini, mwanzo ulikuwaje? Mwanzo nilibidi nianze kuvuta nyavu za kuburula. Mm. Ambazo unavuta chini kamba. Mm. Maana watu unavuta. Mm. unakuwa chini kadhaa napanda akishashuka mnavuta. Yeye ndo nakulegezeni mazingira. Mm. Mpaka nyavu inatoka. Kwa ukipitoka na mgawa na kugaini kama elfu tano funga pengapi elfu nne buku, nagewa Mm. Nilivyokuja kuwa tena tayari na mimi nikawa mzoefu wa kukuwa ndani ya vuza juu. Mm. Nikajifunza mimi udaiva wa kuogelea na kuzama. Mm. Mimi nikafika tu nikawa nakabidhiwa nyavu. Nakabidhiwa nyavu yaani na oza ninaambia kabisa bwana kama leo mimi sipo, toa chombo, chukua mabaharia, kafanye kazi. Na unaenda kazi zinafanyika. Unaenda kazi, kazi zinafanyika na maisha yanafanya yanaendelea kipato kinapatikana vizuri. Kipato kinapatikana. Mbalia nitawagea na nyingine tutaenda kugana na wazao wangu. Mm. Ila chombo hii hapa naoza ila tulopata sisi. Mm. Huko na mimi nishachukua mgao wangu na huko na mgao mwingine huko naoza atanifikiria mimi. Mm. Kwenye riski ile. Kwa maana mimi ndo mtu wake, mm. bwana Lame iko hivi na kuongezea hii. Ndio maisha hayo ninaishi sasa hivi. Wakati umeachana na huyo mama mtoto, maisha yako, upande wa kufikiria kujenga familia, upande huo? Nilifeli sana, nilikuwa nikikaa kila muda na stress mm. nilikuwa nawaza sana, yani kila nikikaa nilikuwa nawaza sana. Ulikuwa unawaza? yani nikifikiria, je, yule mtu kanifanyaje mimi hivi? Mm. Kwani ki, ki, mbali na hicho kipi kingine kikubwa alichokifanya? Nilitengeza mtandao mkubwa sana ndugu yangu. Ulitega mtandao mkubwa sana wa maisha mm. wa kuhusu mimi na yeye ujamaa mm lakini ndio hiyo kunivurugia mpango wangu. Kivipi? Kwa sababu kabla yeye nilikuwa na mwanamke mwingine mm. lakini yeye ndio alikuwa kashaingia ndani ya damu mm. kwa maana yake yeye kaja kunivunjia huko na huko, yani kakuvunjia kwa, kwa sehemu ya kwanza afu sehemu ya pili kamaliza yeye mwenyewe. Sasa sina pa kushika, nafanyaje? Pale ndio kwa changamoto, kufanya kazi nikikaa hivi, hata nikikaa hivi sifanye kazi, inakuwaje? Nakuwa na stress tu, yani nakaa nikikaa nikifikiria hivi, Na bwana, nirudi ngoja nikalale. Unasikia hasira? Ah, eh, ngoja nikalale. Mpaka nifika tu ambapo nikapata akili ya kuondoka Morogoro. Mm. Hiyo ndo kidogo huko ndio ilikusaidia. Ndio ilinisaidia. Haukufikiria kumrudia yule mwanamke wako? Hapana. Huyo wa kwanza sio huyu ambaye Ah, Hapana, hata huyo wa kwanza yenyewe hapana ilikuwa. Mm. Wazoe usina. Yaani sisi kuwa na jambo tena kwa sababu akili yangu ishafanya ishakurugika. Mm. Huyu niliompata mara pili. Mm. Maana yake ilikuwa my best yani hakuna chochote ile kibaya, naweza nikarudi hata huku mzima mm. kazi zangu, nakubali niongoze hata hesabu ya bosi mpelekee eh, mpelekee, na asubuhi mimi chombo anavyotoka yeye kwenda kazini, nampeleka kazini, nampakia kwenye chombo, twende fee. Kama yeye anafanya kazi posta, mm. namwacha posta mpya na yuko zangu mimi napakia abiria huku huku na rudi zangu. na Nachoma mafuta sio maana mpakia huku. Abiria ananipa hela? Hapana. Nampakia yeye. Nampakia yeye tu. Usipate usumbufu asubuhi wa nini? Daladala kurudi silipoti utarudi tu mm. kwa kwenye kurudi rudi ndio kwa potasi na mpumbavu gani ndio changamoto tokea lakini mpitie changamoto nyingi lakini sasa nashukuru alhamdulillah siku ambayo ulijidhihirishia uli kuwa ana mtu mwingine ilikuwaje nilivyojizia mtu mwingine mm, ambayo uliwahi kushuhudia live kumfuma live hivi akiwa na mtu yani nishashuhudia ilikuwaje sijafanya lolote, nilipita tu kushoto hivi nikaondoka, kwa sababu ilianza mwanzo, alafu nikaja kugundua kwamba fulani ndo anatembea naye mtu wangu na mimi nisha zaa naye mm. sikufanya tatizo lolote, niliachana naye. Huyo fulani ulikuwa unamjua? Namtambua na mpaka leo namtambua, namliadia mimi na kakaa naye mwanamke. Mwanamke alifika tu katikati tunavyoishi, akawa anakuja kunisalimia mimi, ananipigia simu mm. Lama vipi, safi, nirushie tano Nilishashinga namrushia. Ikafika watu mmoja kaniambia mimi mkubwa. Simu yako lama inaita lakini kapiga mwanamke wako mole. Mm. Wewe wa nini unamngangania? Nikamwambia ah, sasa ni mzazi mwenzangu. Akaniambia achana naye atakuvuruga akili tena wewe. Na mimi mwanamke niko naye mimi ule sikumuoa. Mm. Yule mwanamke nilikuwa na mpango wa kumuoa. Lakini alipokuwa na ujauzito alikuwa au sijeri. Mm. Alipokuwa na ujauzito mamangu alitoka akaondoka naye mpaka Tanga. Kwa nani? Kwao. Mm. Kwenda naye wapi? Tanga. Kupajua? Kwao. Kwao. Maanake angerudi kule mambo mengine angefaa angefuata. Alivyojifungua sikuficha mimi nakwambia live naendesha taxi. Mm. Mwanamke anajisikia maumivu kwenda kujifungua nimempakia mimi kwenye kwenye Corolla. Mm. Ilikuwa limited. Mm. Nampeleka Temeke. Mm. Temeke hospitali ndo kujifungulia. Asubuhi imemekesha usiku saa 12 mimi kwa Temeke mwanamke Mungu ajalia ajifungua kwa pressure na nini. Mm. Naitwa mimi na dokta. Wewe utamchukua upokee mwanao huyu. Nampokea mimi mkubwa yupo wala yupo nani. Hakuna vikapu vya uji wala nini nampakia na mfungulia mlango na namrudisha nyumbani. Bibi anambia eh, kajifungua eh. Unaona kazi? Mm. Namrudisha nyumbani. Na kweli Mungu alijalia. Kwanza wazo kubwa nilikuwa nawaza wala sijifungua na operation. Mm. Ndio iko kikubwa nilikuwa nakiwaza mimi. Lakini Mungu alifanya wapi? Wepesi. Sema ninachoamini mimi kwa sababu yule alikuwa bado mjinga wa Dar es Salaam, hajijua Dar es Salaam. Ndio kichompumbaza. Mm. Lakini siwazi sana. Kwa sababu mama watoto wangu mzazi mwenzangu mm. sifikiri sana kwa sababu atakaje kumwangalia mwanawe sawa tu mtoto yuko wapi sasa hivi mtoto naye mimi unaye eh yuko kwa mama wangu mimi mm. yuko darasa 4 sasa hivi yuko darasa 4 anaitwa Umi Kurusumu ndio eh naye mimi yeye kama ana wake wengine huko nje unajua kama na wengine ah lazima atakuwa nao tu si mtoto wa kike mm. sasa kani atakuwa sasa wengine mawasiliano zaidi na ah mimi sina mawasiliano naye wala hujawahi kufuatilia ah baba utaki sihitaji sasa yeye huyu mmoja alikukosea wewe unavyoona kwamba wewe alikukosea japo hujatuambia siku ambayo kwanza ulitumia akili gani pengine ya kufuatilia mpaka ukajua kwamba kuna mtu hivi na hivi ili na watu wengine na wenyewe wapate hiyo akili ukiwa na mabesti mm. mabesti ndio kila kitu marafiki mm. kwa sababu nilivyokuwa fundi kuna madereva bajaji ambao wanatembea mitaani ambao nawatengezea mibajaji mm. au pikipiki mm. kwao wananijia ramani mm. kama kuna moja mbili tatu mimi nikiwa Temeke nitaje jina langu moja halisi nikiwa Temeke naitwa Ndobwe. Mm. Temeke naitwa Ndobwe Ndobwe. Mm. Fundi wa bajaji mzuri. Mm. Mimi. Kwa hiyo akisikia Ndobwe tu lazima wamwambie bwana kuna moja mbili tatu. Lazima wanifuate mimi. Bwana tumemwona shemeji kule. Niambia chana naye. Lakini sasa hivi nimekubali kuwa baharia. Sasa kwani baharia ndo hana familia brother? Ah, ah familia inayo. Familia ya mtoto mmoja mama yuko wapi? Sasa siwezi kuachana na yule. Hata mwingine vipi? Mwaka wa sita unaenda. Ah, mwingine bado kidogo. Mm. Ngoja mm. nijipange kwanza chifu. Wanasema baharini huko mnapata hela nyingi. Eh, hela tunapata pesa tunapata kweli lakini tatizo maisha yenyewe yalivyo sasa hivi hawaliziki wenzetu wengine. kwa hiyo yaani labda umpate hiyo kwenye nafsi yake kai kwa kuweka wewe moyoni. Vinginevyo? Kwa kumtafuta wewe? Mm. Vinginevyo tutaenda tu Mandaz Road kule. <laughs> Kwa hiyo ndio unapoendaje? eh, sasa mtafanyaje? Eh. Mpaka moyoni utamchukua mwingine bado vile vile. Kitoka huko kona kona. Ilishawahi kutokea? Eh? Ilishawahi kutokea baada ya ah, mara ngapi Kumbe hujatendwa mara moja. Chakutana mitiani sana chifu. Nione tu hivi hivi. Lakini chakutana mitiani sana ndugu yako. Mingine mitatu ambayo hauwezi kuisahau. Mingine mitatu hauwezi kuisahau. Mm. Sio sawa, sio sawa kama nilivyoingia Ifakara mm. kuanzia mwezi wa kwanza mm. zilipiga mvua, afu ndo na kazi ya kung'olea, afu mimi kwa sio sio mtu wako kalili kwenye kuvuna kupiga jembe, lakini nilivua nilichimba, nilichimba mraba mmoja mmoja <laughs> mbali niishi mm. <laughs> hali sishakuwa ngumu mm. nilichimba mraba, unajua mraba sio poa mm. nilichimba mraba ili nipate hela kui ya kuishi ya kuishi, lakini nashukuru Mungu kaja kutokea ishu moja kuna mzee mmoja anaongea ishu moja kutoka halmashauri hiyo, nishakaa nishapigika hiyo. Napakumbuka mm. Dar es Salaam sasa nyumbani sipataki tena kule. Mm. Ah. Ndio nifuata mtu niko ubandani. Sasa mimi nitakuji kujiboost. Mm. Niko ubandani mzee ananifuata ananiambia, eh, "Wewe, hey, wewe tangani wewe. Eh, tunakutafuta kila siku alafu kuna bajaji imeharibika, alafu bajaji mpya na marailoni. Bajaji imeharibika watu wanataka laki tano lakini wameshindwa kuitengeneza." Nikasema, "Unasemaje?" Nikafuata na Land Cruiser. Mm. Hiyo live hiyo. Nikapakia kwenye Land Cruiser Nikaenda nikaonyeshwa bajaji. Nikaambiwa saizi usiku huwezi kutengeneza. Unataka nini? nikaambia bwana nini tinki. kanulia mtungi wakanigana na uli 10000. Mtungi wa pombe. Basi yule mzee nipanga mimi bwana hela hii hapa nikaambia mimi hela sichukui. Na hapo ninaamua kwa Dar es Salaam nikasema nikipata hii hela. Da. ya Nenda kukata nauli ya Said. Mm. Mzee akanigea pale na bwana nini na nini nikananiliu. Nikaigiwa na hela nauli ya bodaboda. Asubuhi tu kwenda nikamtengenezea bajaji yake mapema nikakanyaga laki tatu. Sikuchelewa nikaingia Said nikakata tiketi mjini toka siku hiyo. Morogoro hujarudi mpaka leo niko Dar es Salaam. Nashukuru alhamdulillah naishi. Mm. Na mshukuru Mungu vile vile alhamdulillah. Mm. Nimesahau yote yaliyopita na angalia mengine. Kwa kusahau huko unafikiria nini kuhusiana na mwanzo wako mpya wa kesho yako? Nachofikiria mekanita mpata mwenzangu bora mm. ambaye tutaendana mm. nitafanya mambo mengine kama yalikuwa zamani. Unaangalia vigezo gani? ah, ah vigezo mpaka muishi, vigezo utaviangalia kwa macho mm. mpaka tuishi. Kwa hiyo wewe uwezi ukaoa kabla ya kuishi naye? Ah, ah. Je, maisha yalivyo sasa hivi kuoa, so mtu unasema tu utaoa tu, mwanzo unaanzaga mgumu kana unaoana wote wanaanzaga tu tapo wanaenda wanachukua hapana, lazima kuna mawasiliano fulani. Kwenye mawasiliano sawa, lakini unasema mpaka muishi. Ah ah, hiyo hiyo ni uamuzi au unamaanisha kuishi kwa aina ipi? Najua amesha nini mimi sasa mimi si naenda tena unana naye mm. tunapiga story mm. kama mpendo wa kweli jibu litaonekana mm. itaonekana jibu tutafanya mpango wa kuishi maana kama mpango wa kuishi mnapanga watu wawili wawili bwana vipi tuoane mm. kwa ndo mnapanga mipango ya kuoana subiri nifusi fosi hapa ndugu yangu nilete barua nilete nini mm. mazingira yafanye yaende kosa gani kubwa ulishalifanya na unalijutia kwenye maisha yako kosa langu kubwa nishalifanya nalijua kwenye maisha yangu. kwa sababu bangu mmoja nilifanya naye matatizo afika msaiba bangu sana. Mm. Afu ni fundi mwenzangu mkubwa. Mm. Nilifanya pikipiki yake ikapotea. Ilikuwa Nilipata mitihani nilienda sehemu kwenye kwenye tukio. Mm. Afu nilishindwa kuondoka nayo. Yani ulienda kwenye tukio gani? Nilienda kwenye kazi zetu ya ufundi hizi. Mm. kwa sababu kutokea mkasa. Mkasa gani? Kuna watu wakataka kuchukua majenereta kwa sababu kwa fanya kazi kwa Wahindi kipindi cha nyuma. Mm. Tulivyotokea pale zikaanza kupigwa bunduki. Mm. Mimi sijaweza kuvumilia nikabidi niache pikipiki. Ndio pikipiki ndugu yangu ilipopotea. Mm. Na alikuwa swaiba wangu mkubwa sana, fundi wangu mkubwa ananifundisha ufundi. Anaitwa Hima. Kwa hiyo ilipopotea ukamlipa au ikawaje? Sijamlipa, kamlipa bi mkubwa. Kama mm. -hmm. kumlipa yeye kama kampunguzia tu. Mimi alikuwa kanisha nielekeza kampunguzia tu. Sasa kama lilitokea tatizo hilo tatizo lililotokea ilikuwa ni nini? Uvamizi au mlikuwa mnaiba yani, au walikuja watu wengine? Yani sisi kazi zetu za ufundi zilivyo, mm. sisi mafundi tuna matatizo sana, tamaa ndo zinatuponza mm. Unaweza ukawa wanafanya mchongo sehemu mm. alafu wakaja watu wengine wakaja kuharibu. Mfano mabosi wenyewe wakati kati hao wanawekwa milangoni mm. Sasa sisi kwa tuna issue nyingine na pale issue katokea nyingine, maana tungekutwa pale wote tungekuwa wote wamoja mm. Ndio tatizo liliniponza hilo. Sasa kama ilitokea vile, kwa nini wewe ukurudi kesho yake au muda mwingine kuja kuichukua pikipiki? Siwezi kwenda. Kwa nini? Siwezi kwenda jela. Uko nahisi ukienda pale utaenda jela? Lazima niende jela. Pikipiki hiyo ilikuwa haija haijakatiwa vibali vyake kuonesha pikipiki ina vibali kila kitu. Na pikipiki nimeiomba mimi kwa mtu na kama ina vibali, kwani mtu mhusika wa pikipiki miliki halali si anaweza kupatikana? Si, si kumhusisha kwenye mambo yale, kwa sababu pikipiki niliomba mimi usiku sasa yeye akitafuta pikipiki yako imepatikana sehemu fulani kwa tukio fulani, na yeye hizo kutafuta kwa vile, kwa sababu Ile pikipiki kwa mkopo, ndio maana kama kuibwaga. Kwa hiyo ina maana pikipiki ilikuwa haionyeshi, haisomi jina la kwake, haisomi jina la huyo swaiba yako wewe. haisomi. Ah, ndio maana mitiani, yani mitiani ya mwisho nilipata ndio hiyo, lakini nashukuru imekwisha. Ukaogopa kwenda jela? Siwezi kwenda mimi. Na hujawahi kwenda? Ah, wapi wewe mitego mingine ulionasuka kwenda jela <laughs> Madogo wengine wanasuka. Mm. Kwenye mambo ya dalali au bajaji kuuza uza. Mm. Ilikuwa. Ushaitoa bajaji ambayo mtu ambaye kumbe kashaiba huko. Mm. Alafu sisi tunapiga promoter kuiuza. Mm. Kwa hiyo mwezi tukapiga huko. Tukakamatwa mimi na mwenzangu tukapelekwa secondary tukapelekwa stakishari. Mm. Kuja lakini sisi tulijitahidi kwa sababu yule mtu tunamjua tukabidi tumpeleke. Mhusika mwenyewe. Eh, akapa akamla kumaliza kesi yake mwenyewe. Kwa hiyo sisi tunavyoishi tuko huru. Mm. Hamna mwenyekee? mwenye kesi, mwenye kesi. Na ndio maana mimi nimeamua sasa hivi naomba na, napenda kazi ya bahari kwa mm. sababu hela yangu napata hapo kwa hapo kwa nimekosa mm. nimekosa najua leo sina mpata. kitu nimepata najua leo nimepata mm. hata nikisema naenda kuichoma moto leo mm. ya kwangu kesho nitamka naingia kazi ila mnazitumiaga sana nasikia kwamba una uhakika wa kesho kuna hela sasa bahari zinamilikiwa na majini mm. bahari inamilikiwa na majini mm. je bahari na majini wasafi na majini wazuri mm. Kwa kikubali wenyewe mlo upepo wako naona eh, wanalizisha. Wanakuletea. Zinakuja. Mimi nishakuta zabu baharini mara, mara sita. Mara sita. Ehe. Nishakuta gramu sita, nishakuta gramu nne, nishakuta gramu tano, nishakuta gramu tatu, nishakuta gramu saba kinakuwa kama kijiwe hivi. Ki, ai mna kijiwe cheni kabisa hizi wanaovaa vikuku si nini hivi. Mm. Mara kibao. Zinakuwa za watu gani sasa? Wa, wa India wanaoingia wa Induri wazungu. Mm. Eh. Asilimia nyingi kuanzia mwezi wa 12 ndio kutaga sana. Mm. kuna uhusiano gani hapo na majini kukukubali? Kama mimi sikufichi, mimi nabii niongee ukweli. Kama mimi natoa sadaka. Unatoa sadaka? Mimi natoa sadaka kila Jumaa na Jumanne. Mm. Sadaka ya aina gani? Natumia vigome. Inakuwaje? 500 mpya hizi. Mm. Natumia vigome. Unatolea wapi? Naenda kwenye maji chini ya magoti naongea. Naongea shida zangu zote. Mm. Nikimaliza nawataja majini mm. na afu nawatupia sadaka zao, kwa sababu wanapenda silver, wanapenda dhahabu mm. Kwa naenda kwenye maji naongea, bwana, jamani, eh, jamani, mambo yangu yamekwama, jamani, mambo yangu yako hivi, jamani, mambo yangu nakwama hivi, lakini sadaka yangu mimi hiyo, tamaliza na geuka zangu naondoka kwenye maji tu ya bahari hmm. yoyote tu nasoga mpaka kwenye maji unaongea shida zako, kama zamani ulikuwa unapata riziki gani, unafanya nini, wakuepushie nini, lakini unawataja majini. Unawatajaje? Maji, ni naomba mnisaidie matatizo yangu yote. Mm. Nilikuwa sehemu fulani lakini nyinyi ni majini ndio watu wote. Naomba majini wasafi mnisaidie. Ukimaliza hapo unachukua kigome chako cha 500. Cha kigome kinakuaje? Kigome nakuja nikuonesha mfano. Silver money mimi ninayo. Silver money kama hii. Unaona silver money? Hii hapa hii. Kigome mkiona hiki. Yaani kigome. Yaani 500 ndio kigome. Iko kigoma cha silver mane, wanapenda dhahabu na silver. Sasa sisi mara nyingi tunatumia hii. Ukiwa na silver ya kawaida dukani, unaweza ukaivua kaitupa. lakini mara nyingi sana tunatumia hii. Mm. Jamani, sadaka yangu hii nifanyeni kama nilivyokuwa zamani, nifungulieni matatizo yangu. Majini, majini, naombeni majini, majini wasafi. Unatupa tuo kuna duka kwa natembea. Jumanne na Jumatano, wengi wanafanya Alhamisi na Jumaa na juma ngapi? Sisi juma na juma nne, Jumanne, nafanya juma tano na Alhamisi. Mm. Mwinda anafanya Alhamisi na tano, Sisi tunafanya nne na juma Kwa hiyo uki, ukifika ukitupa uiangalie. Uiangalie usiangalie. Ukija na mimi nikupe dila hiyo. Mm. Mimi sio hivi hivi, mimi kuna mtu. Mm. Alikuwa anakuja mwanamke mzuri kweli kweli yani. Mm. Baharini kule kama kuna kutaepa Mm. Akija akaongea na mtu zaidi ya mimi. Mm. Anamwambia, "Lama yuko wapi?" Anaongea na mimi. Mm. Kwa hiyo ukimwona utamwogopa macho yake. Nzuri. Wewe unakuja kuniambia mimi lakini hajaniambia hajanigea mwiko. Mm. Hajanigea? mwiko. Mwiko wangu sasa usimwambie mtu ah. Alikwambiaje? Bali niambia tu bwana ikifika siku fulani na siku fulani tu sadaka. Finish. Mm. Mwanamke wa kawaida au mwanamke wa aina gani? Mwanamke yuko anakaa anakaa kimara hapo. Mm. Nzuri kulikweli. Ukimwona unaweza kukimbia ukasema jini. <laughs> kana kwa viongo mm. oh lakini toka nifanye inaweza kufanya vitendo hivyo mm. nashukuru mimi kwa survive vizuri kama hivi Mm. Niko na navaa nguo zilizoika hata nikaenda kwa bibi mkubwa na naye ananilaumu. Mm. Ukogi mwanangu si nini. Mm. Toka na nachana yule lakini da. Toka naanza kukutana yule mtu na vitu vinaofanya. Nasema alhamdulillah rabbil alamin. Na unapoitupa kule kwa sababu naamini si sidhani kama utakuwa unaenda maji marefu sana ni maji ya magoti maji ya magoti yeah. Mm. kama maji ya magoti kukiwa na watu hata kama hakuna yani nataka kukiwa na watu wewe unaenda na jambo lako mm. unatia nia unamaliza yeah. Mm. ukirusha pale bahari na kawaida ya kutema haitoki hairudi kitendo cha kutupa tu kwanza uioni tena eh mimi tupa vigome mpaka vinatoa toa ushepo na ile anatembea kwenye maji yeah. inatembea cha imesimama hivi inaenda inatembea hairudi hiyo ndo asidi iliyokuwa baharini, ndo sadaka za jamaa. Ah. Na uki, na ukitupa kama mia haiendi wala hairudi. Hao wanataka wanataka wanataka silver, wanataka dhahabu. Tuwatupia mia mia limefifia ile. Mm. Wao wanataka vitu vinaong'aa. Usipotupa hata usipotupa imepita sawa, mm. Lakini siku umekumbuka umetupa, inaendelea, si sadaka. Kwa hiyo wewe hautoi aina nyingine ya sadaka? Mimi sitoi aina nyingine ya sadaka. Mimi sadaka yangu inaitwa baharini to silver money. Nikosa silver money, nikipata silver kaka navaa mkononi tu yoyote naitia mule. Naongea mambo yangu natupia siku zangu na utaka mimi. Nikija kuangalia kwenye mlango wako nakuta zinafunguka tu. Hata kama mtu atakonipinga huko nashangaa mtu anapiga story na mimi vibaya. Inatokeaje? Ah. Mtu anataka kukupinga. Unajua? mimi mkono wangu ukiwasha uhela, mkono wangu ukiwasha matatizo. Inakuwaje? Mkono ukiwasha hela. Yaani ukisikia kama unawasha tu kawaida. Eh, mkono wako ukiwasha hela. Mm. Mkono wangu ukiwasha matatizo. Matatizo kivipi? Maana kuna tatizo linanikabili linakuja. Unafanyaje kulizuia? Ushajua tatizo. Naung'ata. Ha? ung'ata. Ukiung'ata imekwisha. Naung'ata. Cha naung'ata ung'ata kuliko kama hivi ndio unawacha na unaufinya. Mpaka ngui. Najua shughuli ya hakuna. Yaani mpaka ile ile mwasho uishe eh. Ukiisha tatizo limeisha. Kiwasho unaufanya hivi hela hizo zije nyingi kama nywele <laughs> kuna kuna siri gani ambazo haujatuambia kuhusiana na maswala? Wanasema baharini kuna vitu vingi sana na bahari inatisha, bahari na mambo mengi. Bwana, ngombe siri moja. Unajua uzoefu, ukishazoea kukaa sehemu bahari inatisha, lakini sio kama zamani. Bahari ya sasa sio kama zamani. Mm. Bahari inaotisha labda isokaliwa na watu mm. bali ile ina vibwengo mm. wala ina nini mm. bali bali naona mabadiliko tu kuna kaskazi na kusi mm. kuna upepo sometimes unatoka chini unapandisha juu kuna upepo sometimes unatoka hivi unapeka hivi ndo tatizo mm. lakini mimi toka nikae bali sije kuona kuona, kuona, kuona vibwengo natembea saa tisa usiku sana usiku ni uongo mm. hayo ni maana wa kivumi tu kwa sababu ni uoga tu wa watu Mm. Lakini bahari iko kitu cha kawaida tu. Kuna mtu tumefanya naye interview anasema aliona mzee anakatiza juu ya maji alafu azame. Na sasa ilivyo Ngopesili siri ya bali iko kitu kimoja. Kwanza ukipata upewa kuona vile, shukuru. Kwa nini? Kuona vitu vya ajabu vile, mm. shukuru mm. afu usimwambie mtu. Ndio inavyokuwa? Eh. eh. Ukisema usimwambie mtu. Mm. Inakuwa nuru yako wewe. Nuru kivipi? Kwa sababu mwingine hajaona umeona wewe. Mm. Kuna samaki ndio chongoa na nyukaga kama nyumba hizi ndogo hizo zinaunganisha tatu. Unaweza kusema boti inazama, anito chongoa. Samaki. Eh, anainuka lakini Huyu kainua mgongo tu. Ndio bahari. Eh. Ndio maana kama boti unaweza kusema ile boti, lakini nakupa si changamoto moja. Baharini ukimwona mtu mwingi anaongea kaulizo ni muoga mm. muoga mimi nafanya kazi kama sasa hivi leo simkwambia naweza nikatoka leo mm. na mzee kama mashine imepona tunaenda si mpaka tunaondoka tunatoka jioni mpaka kuna kucha tuko kwenye maji tuko kwenye bahari sio tunakanyaga mkono hivi chini tuko juu ya chombo na wakati unapambazuka lakini ungekuwa oga hivi ukiangalia chini hii hii hii hii unaona si nini unaona nini unafeli, mkikutana na watu wana changamoto mnawasaidia. Na ndio maana baharini ukaambiwa kuna msaada. Mm. Na ndio maana wenyewe nasema uvae respect reflector. Mm. Kuna makoti fulani tunavaaga usiku. Mm. Maana hata kama unatokea kula unapata tatizo, lile koti linakusaidia. tunaonekana tunaonekana Lile koti nani lilikuwa na filimbi vile vile. Mm. Kwa maana kama mmezama mfanyaje ndo kapiga filimbi ile kupata msaada. Msaada. Msaada. Lakini kuzama wewe uwezi bado ukimbeba mgeni ambaye hajawahi kwenda kule juu mkazama, lazima afe, kwa sababu atakuwa na uoga, anaona yeye sasa ndo anaku anaku Na kati angekuwa mjanja anakishikilia kile chombo kile kinazama, chombo akiendi chini mm. chombo akiendi chini kile unakishikilia unakaa na ningini. Jana nilikuwa kwenye sehemu fulani beach, kuna mtu akawa anataka kuzama, na katika maneno ya watu nikasikia kwamba kuna kitu ambacho alikitaka, kwa sababu alikuwa anaogelea mwanaume na mwanamke, kuna kitu ambacho alikitaka ikashindikana, ndio maana ikatokea mmojawapo zile push push purukushani, mmojawapo akaanza kuzama. Huwa kuna kuwaga na vitu gani ambavyo vinatokea? Wale bwana soma bahari, wale waogeleshaji mm Waogeleshaji asilimia nyingi wanasubiri wanawake wale watoto wa kike waje mm. wachukue maboya waende nao juu mm. juu kwa maana ya kati kwenye anawapeleka juu, anaenda naye juu makusudi akamwombe mzigo mm. naongea chote kati mm. kwa maana akifika kule mwanamke akigoma ndo inatokea vile, na sasa yule mwenyewe mtoto wa kiume sio sio daiva mm. yule naye mgeni daiva unazamaje? Pila kamgia mwanamke, mimi mkasa jana kuwepo, pila kamgia mwanamke mm. wewe mwanamume kuogelea unaweza unakuja wewe unazama. Unategemea pila. Kwa maana kwa watu ni wageni. Na sasa inakuwaje? Yani ina maana kuna tabia ambazo zimejificha huko nyuma, watu hawazijui kuhusiana na wale wanaoogesha. Wanaogesha kazi yao ndio hiyo issue hiyo, Wanaoogesha kazi yao asilimia nyingi ukaa pale, akija msichana anampointi, anamuita kwenye pila, anam, akimpointi vizuri anampeleka juu ya maji mengi mm. Kashamvalisha pila mm. Anamforce ampe mzigo mm akimfuata akikataa anachukua nini anamvua boya mm. sasa yule azame. azame lakini sasa ile tatizo lile mm. na sisi tushakochanaga mapira sasa mavuvi pale mm. tuchanaga mapira yote pale sasa wale wanafanya makosa kwa maana hiyo akifika anamlazimisha yani mwanamke kumtaka kimapenzi lazima juu kwa juu ya maji hiyo akikataa ndo anamnyang'anya boy ndio hapo shughuli inapokuwa na yeye mwanamke hizo kukubali kama atatoa mzigo kwa hiyo tuseme ni ubakaji sasa e, ndio hiyo asilimia mia, kwa hiyo kinachofuata nini? Ushamchukua mtu chini unamvete nikakuogeleshe. Unafika juu unamchenjia. Kisa hataki kugea mapenzi. Tatizo hilo. Na mwanamke akitoka kule, akitoka kule kama kashamgea mzigo kimya tu, kesho anarudi tena. Wamezoea. Ah, tayari. Wako wengi bwana pale? Pale wako wengi kama weekend ya leo. Mm. Ai ai ai ai. Sasa wao mapema wako wengi magonjwa si ni mengi sasa. Sasa hiyo hapo hiyo kwa sisi ndugu zangu ndugu zangu na wengine nao waelewi hilo. Hii magonjwa washaika pembeni, mzuko ushampanda tena pata atafikiria magonjwa yeye. Mm. Yanafikia yaani malize lake tu. Ya yaani malize lake, shughuli yake iishe basi. Na wengine sio nakuwa ni magonjwa. Magonjwa hapo na maji yenyewe yanaumiza, maji chumvi ya chua sana chubua. Maji chumvi sana sana maji baridi. Kwa sisi tunaoelewa tufanyaje mambo kama hayo. Mm. Kwa wale waogeleshaji sasa ndio tatizo lipo. Wako na watu wao washaenda jela pale, ambao force watu ambao mtu anamkubalia juu akishuka chini anamchenjia na mpeleka polisi, na uongozi upo pale. Ndio, Hatari sana. Mkasa mwingine nakukumbuka na nataka uongelee. Mm. Sisi tukusahau labda leo nilipata mito sita. Mito? Mito sita Mgeta Chita. Wapi huko? Chita unaingia ndani kama unaenda Mlimba. Ndiani ndo wapi bado mimi uniache. Yaani ukipita Morogoro, mm. unapita Ifakara ndani. Mm. Kuna sehemu inaitwa mito sita Mgeta. Mm kuna mkasa nilikutana nao mimi, tulibidi tu na Boko. Boko kivipi? Tulikuwa tuna chombo. Alafu Boko kwa na watoto. yani Boko yani. Eh, mavuvi ya maji baridi ya. Mm. Navua pelege kama mkono wangu mdogo unaunganisha mikono miwili pelege kwa hivi. Mm. Tulibidi tulipigwa na sisi tulipigwa na Boko, alinyanyuka akapiga katikati akachana chombo. Mm. Kwa kina Rupia huko. Rupia? Rupia huyo ndugu yangu Mm. ndo alinipeleka huko. Mm. Huo ndo mkasa wangu mkubwa wa mwisho na natoka siku hiyo nikasema sitaki kukaa mtoni bora nikakae baharini. Mm. Mambo unaona wale pale wale. kumendea tu. Alafu chombo kishapasuliwa sasa kila mtu anaogelea kimpango wake. Hapa mna kuokoa nyavu, mna kuokoa nini? Na wote mkapona. Na Wote tumetoka, tumpanda kwenye ngema. Kila mtu kakimbilia ngema yake, kakimbilia ngema huku, kakimbilia ngema huku. Na huko unaogelea. Mm. Kama hujui kuogelea ndio umekwenda hujui ruba umuhumu mamba Kama yaani unavotoka juu na ruba unawatoa kwa sababu tulikuwa tunavaa tight zile kama za kike zile mm. unavaa kuanzia chini na bana tunaenda mtoni huo ndo mkasa wa mwisho kuna mtu aliwahi kuniambia sehemu nilikuwa napita tena hakuniambia mimi kuna mtu yeye alikuwa anazungumzia tu anasema wavuvi wengi sana wanapoingia baharini hawaingii peke yao. Unaweza kumuona mtu kama peke yake hivi, ila hayuko peke yake, kwamba mtu akiingia hivi hivi anaweza asirudi. Ah, hiyo iko vipi? Mm. Unajua kwenye maisha hata binadamu anavyozaliwa kuna tambiko kwenye familia. Mm. Kuna tambiko kwenye familia. Kwenye familia na hivi binadamu vilivyo anavyotembea huwezi kosa kujiganga. Mm. Kwa maisha dunia tunavyoishi. Mm. Kwa sababu kila mwingine anakuchukia ukipata nyingi. Kwa lazima na mwenyewe ndio kufanya yako mengine. Mm. Hilo ni ipo sahihi kweli. Kwa Kwako wewe ilikuwaje yani wewe? Amenishatambikiwa ah, tayari. Ilikuwaje? Eh? Mm. <laughs> Nimeshalamikiwa na wazee bwana. Siwezi kusema miko yetu bwana. Eh. Mimi kwetu sisemi bwana. Si wangoni bwana. Si hata kifahamu tu tunakunywa pombe malaika. Pombe na, we, eh, pombe malaika tunapika kwanza ugali wa chukuchuku. Pombe malaika inakuwaje? Pombe mpunga mpunga unaona inapikwa pombe lakini kikombe kimoja tu. Mm. Ukinywa ukitembea hapa na wapi shughuli unaiona. kumelewa Tika tika. Ehe. Sasa sisi tushatambua tambiko letu. Mm. Mimi na tambiko langu sijui wengine. Mimi tambiko langu ndio hilo nilipata kwa mzee. Kwamba si ndio tambiko langu lolipata ili iweje yani umepata ile tambiko ili iweje mimi hata nikipishana kitu kibani wazangu utasisimka mm kwa sizuliki mimi nenda ngatembea kote kule zikisisimka ina maana hicho kitu kime maana yake kisisimka tunajua kuna sehemu fulani hapa mbele kuna kitu kibaya si siangalie na nyosha mm ukiangalia hata ningeangalia si sizuliki chochote mm bali mimi tambiko langu nishatengenezewa muda unaona usoni mimi kwenye kona kwa na, na, na chale chale huko mm. kwenye macho au pembeni mm. eh, ndo tambiko langu. Kwa hiyo unaona vitu ambavyo vionekani eh? kama kibaya kinanifuata mimi nitaanza kukiona hichi mimi kabla yeye. Najua hiki kibaya ambacho uliwahi kukiona ilikuwaje? Kilikuwa nini? Ah, mimi nishaona naona vitu vingi siwezi kuvingia kukwambia inakuwa vifagi kuvihadisia. Mm. Ukihadithia inakuwaje? Ah, mtihani huo. Unakuwa umeharibu miko. Huo mtihani huo. Lakini vitu vingi vipo. Sasa unapoviona unafanyaje yani ili visikudhuru? mimi Visikudhuru wewe. Sifanyi chochote, niweza kumwambia Mungu tu la ilaha illallah Muhammad rasulullah auzu billahi minash shaitani rajim, nimemaliza shughuli imeisha. Mm. Pete mkononi uliyovaa ina maana yote Ili mtihani siwezi kukupa jibu lake. <laughs> jibu kipindi changu. <laughs> Eh? <laughs> Asili yangu mimi napenda sana kuvaa pete nyeusi. Mm. Sivai pete ya blue wala kijani wala nyekundu. Kwa nini? Nikivaa hizo kichwa lazima kiniume. Mm. Sasa sijajua kuna maana gani ndani wake, lakini nikivaa nyeusi kama hivi nashukuru na mambo yangu yananyooka. Usipovaa nikivaa nyekundu mm. na blue bahari mm. kichwa kinaniuma. Kwa pete zangu mimi nilovaa hii mm. hii ulipata orange hii ulipata hii ni kwa Masai kawaida tu mm. lakini umesema ukiongelea kiundani utaharibu mambo mengine mm. ina maana ulivyoinunua uliipeleka wapi kabla ya kuiva? Sijaipeleka kokote. Ulifanyia nini kabla ya kuiva? Sijaifanya chochote ndugu yangu. <laughs> sijafanya chochote eh. <laughs> naishi nayo tu oh, lakini unaweza ukafanya mambo yako bila kuivaa vile vile eh Hata nikaivua nikaacha pembeni nikafanya yangu, lakini nashukuru nikivaa rangi kama hizi mm. na mambo yangu mengine yanakuwa mazuri mazuri. Mpaka sasa hivi hujaoa. Yule mama mtoto yule mtoto ambaye yupo darasa la 4 kaolewa? Ah, mimi sijui mimi. Mimi naangalia yangu, mimi sijui huko alipo na wenzake huko. Mm. Mimi najua labda mwanangu yupo Temeke, lakini yeye sijui alipo. Kwa hiyo alikuwa umesema kapeleka namba kwa mama wiki moja iliyopita eh. anahitaji kuongea na mzee mwenzie nimekataa ambaye ndio wewe nimekataa umekataa eh au hisi pengine kashajirekebisha kashajua maisha yakoje haiwezekani kama ushajifundisha basi endelea walokufundisha mara kwanza endelea kujifunza nao mm. mimi nishakuwa na vipindi vyangu na mimi ninapanga mapanga mambo yangu tena unajua kunivuruga tena Mm. hapana inakuwa ngumu sana unajua kumrudia mtu mm. nataka moyo sana. Kwa nini Inategemea na kitendo cha kufanyia. Sasa yuko nani alikufanyia kitendo gani? Wao umeenda kule ukweni umepigwa na watu wengine, wao wenyewe ndio pengine walikuwa wanamtaka yeye. Nachoma mafuta mimi kumpeleka yeye asubuhi kazini, kurudi na napanda dada nakutana na wajinga wanamtongoza, anakubali au si? Yeye ndio kwake alikuwa muhimu. Kwa hiyo kwa mimi nachoma mafuta yangu. Mm. Narudi siku na kuku mzima nini, mama chanja asubuhi kodi ya meza nini. Mm. Bado mimi mpumbavu wenye daladala wanaopanda daladala wakakuzidi? Mi maisha kama hayo sina. Kwanza sijui, labda nifike miaka 45 mbele <laughs> haki ya Mungu eh, labda nifike miaka 45 mbele. Kama nikifa ni cha nife tu, Nitadanga danga tu. Auoni sasa, ngoja mimi nikwambie kitu, ipo faida ya ya wewe au ya mtu yoyote akiwa na familia, matumizi fulani hivi unakuwa unaya balance. Unaona unasema ni sahihi. Mimi hadi leo nina offer. Yeah. Na ofa kwa wajomba na ofa kwa vimkubwa lakini nisifikirii. Ofa za? Yaani ofa free port tu. Mm. Ngimpata tu bwana mwana, nimempenda huyu bwana inaenda barua, watu wanatoa mzigo, na gharamia kila kitu. Mm. Lakini mimi siwazi hiyo. Kwa nini sasa? Au hisi pengine kuna shida kwa upande wako? Hapana. Stare yako kwa kitu. siri. Mm. nishapata sawa adhabu sana kwa familia. Adhabu za? Kwa sababu mimi babangu na mamangu walikuwa wanaishi tofauti. Mm. Mimi nilikuwa naishi na mimi nilikuwa na baba kufikia sana sana. Mm lakini nishatoka na Duma tusi kwa baba kufikia mm. kwa ndio maana mimi hata maisha yangu naoishi mimi mm. sitaki mtu wote anisumbue mm. sitaki nimkele mama mzee kashazika sitaki mm. nimkele mama yani mimi kwa mama naamua siku niende sitaki kumkela mtu wote mm. yani yule kama alivyonikela mimi yani kama kanitia kinyongo fulani lakini sijakasirika nafsi yangu mm. ndio maana nikakwambia ngejisikia hamu yangu adumbuke sehemu zangu mm. na nyosha yangu nikirudi kuno kimenyooka na angalia yangu mengine kwa hiyo uoni kama wewe unachangia kuwepo kwa wale watu? Ah, ah. sasa hiyo sio sababu, tatizo wao wenyewe wenzetu tunakuwa nao. Wenzetu tunatusababisha sema tatizo tubadilike hivyo roho. Mm. Na sio wote. Lakini sisi nge tumezaliwa hapa tunajua mazingira hapa. Mimi kaka huyo kama huyo kufanyia mambo hayo, Mungu atanifanyia wepesi ya Mungu. Atakuja mwenyewe mtu. Hata wewe bibi nitaoa. Eh? Lakini sio vijana waache wafanye mambo yao. Hata wewe bibi. Ah, hata wewe bibi nitamuoa. Watu kutoka mtaani wanacheka kimi sina taba. Lakini najua nazifu nafsi yake itakuwa nazifu. na fulani kamuona kapita hapo kavaa dela kanga moja si nini. Ah, hapana nisamee. Yaani hamna mtu nivua kinyongo kama tena kwamba kabla mwanamke kumwacha, kabla kwa yaani kabla kumchukua kabisa mpaka mtie mimba. Mama yangu mzazi aliongea. Mm. Lama lama. Mwanamke atakusumbua. Kilichonipata mimi sikatai mzee aliyebi mkubwa aliongea na kweli kimenikuta. Lakini namshukuru, mimi na laga laga juu kwa juu mambo mwingine, lakini mjukuu wake ana anamfanyia mazingira mazuri. Namosha vyombo mimi nikienda elfu kumi elfu ngapi, nataka na madaftari na mtupia, mimi nafanya mambo yangu. Lakini swala kusema hata sasa hivi eti nihangaike ya kwangu sijanyoosha sasa hivi vibanda tena vitemee vibanda vya bibi mkubwa vya mzee. Sasa uoni kama mama yako unampa jukumu ambalo sio la kwake. Kwa lipi? Kulea. Ana bibi, ana mjukuu yeye kwamba ni kazi yake na mali anazo. Amlei sasa yeye, yeye ndio mjukuu anamsaidia yeye, kwa sababu yeye miguu inamsumbua, mjukuu anamsaidia kuosha vyombo mm. Auone kana nimemzalia nani? Mimi sasa hivi nahangaika kumtafuta babu tu, uli si babu nilipe tu, so bibi bibi nishamaliza. Sasa nataka nitafute TMK tu, hiyo kwa nalo yangu mimi. Mimi mwanamke kampata tampata tu mwanamume kokote unaoa hata bila kusikisha familia, unaweza ukaenda juu sehemu ukatia ugani wako tunavyoishi sisi, lakini sio swala ile Yaani kwa hilo swala si wazi kabisa kwenye akili yangu kwa sasa hivi si hali. Kwenye mikasa sasa uliyopitia ya kimaisha mpaka hapo ulipofikia kwenye mapenzi na kwenye mikasa ya maisha kawaida umejifunza kitu gani? Yaani kwenye mikasa niliyopitia mimi nimejifunza kitu kimoja, kuishi na binadamu mwenzako vizuri tu. Mm. Kwa sababu wao ndo ndo jambo ma. Yeye yaani mengine vitu vya kupita. Ukiishi na watu vizuri kokote utakaa. Ndio. Na utashangaa utakutana na watu tofauti tofauti tofauti, lakini ukiwa sio mwema huwezi kukutana watu tofauti. Ndio mm. hilo mm. nilikugundua mimi na nilisoma mimi mm. Unamwambia nini yule mwanamke ambaye ulivunja, yani mahusiano yako wewe yalivunjwa na huyu ambaye akaja kuyavunja ya kwa, ya pili? Ah, kwa mimi nampa nampa nampa nampa nampa mwekeo mwema tu aendelee na mambo yake. Mm. Mimi nipo naendelea kuishi. Alhamdulillah. Unamwambia nini mwanao? Anaitwa nani? Umi. Unamwambia nini? Ah, mimi namwambia dua tu mwanangu asome vizuri, Mungu amjalie, amalize shule vizuri, aje kuwa kama Mama Samia. Asante. <laughs> Mama yako? Bi mkubwa Mungu amjalie vile vile miguu ipone na ampe uwema mzuri na ponzi pia. Shukrani sana. Alhamdulillah. Nikushukuru pia wewe mkali na mjanja ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa exclusive interview hii. Umeweza kujua mambo makubwa na mazito ambayo yanapatikana sehemu mbalimbali, japo umenishangaza pale kwenye kwenye sadaka pale eh, ile issue ile issue kweli nakwambia. Ile issue ile mimi sijaielewa. Nitakuja kukuelekeza siku utakuja baharini. Nitakuelekeza siku. Utafanya hata siku moja. Afu uje kuniambia. Sijaelewa. Utaje <laughs> kuielewa. Sawa tuachane nayo.